おい dormir. Ah, eu vou dormir. Já dormi. Rápido. Eu vou dormir. Manu! Manu! Vai, eu vou dormir. Ai, que, coisa que coisa. Deixa eu mostrar a tua máquina registradora. Segura aí, Malu. Segura. Ah! Ah! Vou ver quanto é vocês. 55 mil reais. Só não pode tirar, Malu, porque é muita coisa aqui dentro. Essas caixas cheias de coisas. Ó, cenoura, macarrão. É coisa Oh, tem até palito. É limão. Isso que é limão. Suco de laranja. Isso aqui é... Como é o nome? Esse é sardinha. Sardinha. E esse suco de kiwi. Chocolate. O que é isso? O que é isso? É nuggets. Isso aqui é, é chocolate, né? É, chocolate. O que é isso? Esse é suco de morango. Ah, Quem quer pizza? Deixa eu ver se tem porque podia ter, a gente não sabia, né? Alguém já comeu, né? E esse? Deixa eu ver. Minha filha. Esse é, é leite de chocolate. Eu é todinho. Que isso aqui é leite. Não é possível. É, esse é leite. Bota uma leite, Botar na copa. Quer, é, quer é leite, maluco? Não quero, não. Quero. Ah, minha filha. Você vai ser mais chiquinho. E acabou. Passa. Me passa o cartão. Tá, pra pagar as compras. Tá, obrigada. Tá ok. Eu pedi pra não tirar lá mas tá tirando tudo. É. Aí, Malu, já Eu vou faz assim. Era só falar. sopa. Tem uma vez na Natália chama é. sopa. Cenoura. Vocês querem cenoura? Vou comer cenoura. Porque cenoura faz bem. E todo mundo tem que comer cenoura. Eu eh? né? como cenoura, sério. É gostoso. Minha avó parte bem, cortada assim no feijão e... Ó, oh, vai pra, cai pra dentro. Bom, cadê a carne que eu não tô vendo até agora? Cai. Cenoura. Gostoso, né? É, é pra Gabi tá falando. Toma, Gabi. Era pra pra tu comer a sopinha. Quer sopinha? Quer sopinha? Ah, a sopinha pode ser com cenoura? A sopinha é com, leite. Ah, Sopa com leite? É, não, mas você vai ter que não, eu acho que fica... Vamos terminar o vídeo? Não, vai que eu vou. Se inscreve no...